cumaan binu cafaan allaha raalli ka noqdee addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abu abudar alkhifaari u gey hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeed u deganaa ribda meel la yidhaah oo cusmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad moodaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyaday la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana u galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu abuu dar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi karaa soo sidaa maahinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel uu yimiday uu salaamay wuxuuhi amiirkii muminiinta cuhmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidkii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana wuu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar ugiya lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiine joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanaha ilaahay baa ii cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu hadduu cusma hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimadahan ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abuudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas u yaabay ninkii lacagta isagoo wad cusmaan u keenay wuxuu idhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunya u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama le laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibnuljawsi raximahullah uu leeyahy sifatu safwa dase ku sheegay cabdulwaaxid bin zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo ree maka ayuu ahaa habeen habeenada ka ah siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu idhi ilaahayow gabdhaha muminaadka eed aniga maaragtaani adduunyada aad aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawda laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mid a gabdhaha muminaadka jannada lagugu guurin doono makuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tegey magaaladii kuufuu yimiday dadkiibuu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waato macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimid dee iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan tahay salaad bay tukataa sideed boqol maan u malanayaan u malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo keliya sideed boqoloo rakacay tukataa way tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaabay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhowaadu adhiga soo dhex galay salaaddii bay khafiifisay kolka salaaddii ka baxday ayay ku tidhi yabna ziyaad yabna zayd bay ku tidhi ballankeennu halkan mahayn oo aakhire iska soco bay ku tidhi wuu la yaabay magaciisiina way sheegtay muraadku u socdana way way sheegtay adhigaygiina u eegaayo waraabihiibaa iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu hi ina zaydinaan ahay oon arrinkaa u socda ayaa kuu sheegay waxay tidhi xadiidkii nebiga maadilowday ina alarwaax junuudun mujannada fama tacaarafa minha i'talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa xadiidka nebi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadamku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalam larwaax baan wada joogaynay labadii ruuxee halka sare isku taqaanay adduunkana waa isgarano waa isurinoo waa isfahmi hadday halkaa isku soo diidayna adduunyadana waa isdiidiye arwaaxdiina istaqaanee salaama bay ka tidhi ballankeenuna waa aakhiro su-aalka lama ku weydiiya weydii bay ku tidhi hadalkana soo gaabi adhigaagan war kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buui bal ii sheeg waxay tidhi ha la yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeya baan adkaystoon hagaajistay labada xidhiirkay ka dhexeeyeen ilaahay baa hagaajiyey tiri inaku maanta diin marka la hadal qaado waxaan u haysanaa diinta manfacadeedu inay aakhiro u taallo bas sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jara min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaabuu u keen uu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waadi ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adiga ale iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan tan waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaabaan isku haysanaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga alle iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiya iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska le iga qaado waxaan ma lihi anigu ye lacagta intaan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa le ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war meliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena <laughs> ilaa qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolahan dawladdaas kale iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi safwaan binu umaya ayaa cumeer binu wahab ninka la odhan jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina oo maka ay joogaan waa zamankii nabigeenna calayh salaatu wasalaam waqcaddii dagaalkii beder baa laga soo noqday toddobaatan gaaladana waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nebigu waa qafaasho u xidho u qaatay labadanna waa qaraabo cumayr binu wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatanka la xidhay madiine loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dahiira ay tahay oo magaalada maka waa magaalo kulula dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodiibaa meel wada fadhiistay dhagaxa agteeday wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcaddii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka cumayr binu wahab baa yidhi haddaan maanta anigu aan heli lahaa dhibtaa maxamed uu noo geystay iyo guusha maxamed maanta uu naga helay tu aan u adkaysan karna maahine sumcaddii qureysheed buu dilee haddaan heli lahaa maanta dayn laygu leeyahay cid cid cid loo raaco ubadkaygaa inay iga dayacmaan aan ka baqayana cid igi kafaalo qaad haddaan heli lahaa magaalada madiine intoon tago xeeladaan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygiibaa iga xidhanoon itusa baan odhan lahaaye maxamed anigaa soo khaarijin lahaa buu yidhi safwaan ban umay ayaa ka faa'iidaysto yidhi ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkaygay ka mid noqonayaan daynkan lagugu leeyahayna aniga ha laysoo raaca buu ka yidhi waa labadoodoo keliya makiyo madiine masaafada udhaxaysana waad taqaanaa ilaa afar boqol oo kilomitr wuu soo socday aalaadkan zamankan iminkaas ku turtuurayna facebook iyo whatsapp iyo balaayo jin ma jirin zamankaas soo socday madiinuu soo galay cumar binu wahab isagoo seeftiisii jeeni qaran mar allihi marka cumar binu khadaab baa yidhi waa cumeer binu wahab ba ahaa shaytaanu min shayaaiini quraysh weeyaane seeftiina waa kaa jeeni qaaran ee qoorta ku sitee ordu nebiga ilaaliya buui nebiga noo ag joogo ka ilaaliya sal alla alay shar unbuu u socdaay khayr uma socdeen markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yihi nebi allow cumeer wahab soo galay magaalada soo saamahan cumar markaa buu nebigu ii soo geliya waa loo soo geliyey maxaad u timiday ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiinna ku jiro innanka agtiinna aad ku haysataan inaad ixsaanna ii samaysaanna waan doonayey in lay tusana waan doonayay buu yidhi ka wada hadalno markaa buu nebigu ku yihi ku sidataa maxay tahay haddaa wuxuu idhi qabaxaha allahu buuhi ilaahay haba duleeye seeftane ma waxbay noo tartay buuhi dagaalkii bader iyadoo tan wadano sawdigii toddobaatanna naga laayo toddobaatanna naga soo qafasha naga soo xidhay maa markaabuu nabigu ku yidhi fadhiiso buu yidhi arrinkaa maaha arrinkaad u socoto arrinkaad u socoto anigaa kaaga warrami uu fadhiistay adigiyo safwaan binu umaya saacaddu markay halka xilliga ahayd meel hiblaayaad fadhiisateen maka markaasaad soo qaadateen dagaalkii beder dhibtii laynii geystay markaasaad tidhi haddaan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa madiine intuun tagaan maxamed aan kaga soo takhallusi lahaa fursaddiibuu ka faa'iidaysto isaguna daynkiina uu kaa qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabuu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana iima dili kartida ilaahay baa ilaaliyabu rasuulku ku yidhi ayaa nabiga uga warramay allah baa uga warramaya markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallaahi yaa muxamed wallaahi baan ku dhaartee ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysad waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kuugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sidaa hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warkaa dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warkaa iga kaasoo u horayso kuu sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto ila allah ilaahay mooyaan ilaahaybaa ilaahay baan kugu dhaariyey buuhi aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waan rumayne tawxiidka iqir buu ku yidhi halkiibuu ku qira ilaahay marka waxaa adduunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay ku kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn dayn kun dirham kun diinaar wuxuu yidhi lacagta hanku amaahiye xadiiskuna waa saxiix hanku amaahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas run haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa bilaahi wakiila ilaahay baad u raaci iga wakiila buu yidhi markaas wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad badda u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayey dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam kolkay gabalkuu sii dhacayo hadeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalintaa lacagta uu idayminayey marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancee ilaahow maanta aniguna waa anigaa imid dabaddii markab iyo doon ayaan waayo la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaan noo dhexeeye warqadii buu ku duuduubay qurigii buu dhex geliyey maro kaleu ku duuduubay baddii buu ku tuuray ka masaafada inta udhaxaysa laa nadri intay tahy laakiin siduu doona yeela waayo innamaa amruhu idaa araada shayئan an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahayna waxaa ka dhiganaa fuday ninkan inuu xaqa iska ilaaliyu halka u yimiday qorigiibuu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socotay markab ayuu yidhi bal qoriga yaree badda dul maad iska qaadatidood reerkaagii xaabaha uga dhigta dacaawa ajajabsadaan ah, kolkuu qaaday reerkiibuu u geeyey uu u jajabiyey warqadiibaa ka soo baxday uu kala furay lacagtoo sideediiya ayaa ah. soo gaadhsiiyey yaa soo gaadhsiiyey ilaahay baa soo gaadhsiiyey innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar adduunyada ku socoto waxay adduunyadu dowlada sameeyeen calamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa una ku socon jiray una ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta aawaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla kacabsi iyo diin iyo taqwada xataa siirada waxaa ku taalla fi sunan gaalada markii lasoo qabta qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray maskiidka ku dhex xidha hamaamata binu athal baa ka mid ah fii saxiix albuhaari raximah sariyuu nebigu diray markaasay ninkaas soo qabteen markaasa ninkii nebiga loo keenay maad garanaysaa ninkan maya ma garanayno waa hamaamata binu ahaal waa malika alyamaama halkaa iigu xidha buuri maskidka dhexdeeda igu dhexidha masaajidkii waa jeel markaasaa halkii baa lagu dhex xidhay markaabuu nebigu reerihiisii u tegey cuntuu uga soo qaaday hashii irmaanida nebiga noo maalaya caanaheegiina uga soo qaaday markaasuu nabigu halkii ugu keenay uhi hawaa cab waa nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyey oo canihiina kabisiiyey buu ku yidhi yaa hamaama iska soo islaam markaasuu yihi ma islaamaya buui in taqtul taqtul daa damin wain tuncim tuncim calaa shaakirin wain turiidu lmaala fasal maa shita buu ka yidhi yaa muxamed haddaad aniga idishid buu ka yidhi nin nin dhiiggiisu dhulka u dhacaya ma ihi bu yihi iga dambeeya bu yihi haddaad igalladaysatidna maanta waxaad iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay bu yhi anugu waan abaal gudi haddaad maal iyo adduunyo doonaysana sheego waxaa doonta waan ku siine laakiin xadhigga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi may may kuma sii daynayna buu ka yidhi habeenkiibuu halkii ku baryey cashadiibuu nebigu haddana u keenay hashii nebigu caanaha uu ka maalayay isaga looga maalayay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisi markaasuu ku celiyey haddana u iska islaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku cashaynayana intuu soo qaaday buu hordhigayaa markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegayaa uu leeyahay soo islaam muxuu nebigu ninkaa la maagan yahay inuu naar ka badbaado nasab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuurad ka dooni maayo waxa keliya ninkaa nebigu uu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaamo markaasuu ku celiyay haddana yaa muxamed haddaad idishid dhiiggaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buu yidhi haddaad igaladhaysatidna maanta ood isii daysid ood xadhigga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuhi anigu ma ciyaar nin kaftabaya ma ihi buuhi abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxaad doonaysa weydiiso madax furasho oo ku siinaya xadhigga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu de waa hagaag anigunama islaamaya buui haddana maalintii saddexaad sidii sile buu nabigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkiibuu u keenay canihiibuu u keenay markaasuu yidhi atamaama iska soo islaam sidii unbu isaguna ku jawaabay markaa buu nebigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisi waxbay noo tari maayo xadhigga ka sii daaya haska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayey magaaladii madiinuu ka baxay beerihii beer ka mida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nabigeenna uu ku soo noqday isaga oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh u saliya rasuulkeena sala alay wasalam markaa buri yaa rasuula allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadaan diimaha ugu jeclahay dalkaagaan adduunyada ugu necbaa magaaladaa madiine madiine ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wejigaagaan wejiyada ugu necbaa maanta laga bilaabaana dadka ilaahay abuuray adaan kugu jecelahay buu ka yidhi nabi reer bani israa'iila dagaal buu gala dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam laysku laynayo salaaddii casar baa gaadhay markaasay nebiga u sheegay yidhaahdeen yaa nebiy allah salaaddii casar baa taagan salaaddii baa taagan nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqa cidcadda sidaa ugu fiiqa waa nebi ilaahay doorto rasuul ah adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halkaa noo joog buri ilaa aan gaaladaa kala baxayno halkaa ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen way wadeen way wadeen gaaladii bay jebiyeen way ka guulaysteen khaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nebigii ku yidhi cadaabta inoo eega weli halkii bay joogtaa soo ma joogta salaada imika tukanaynaa buu yidhi marka salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba imika iska soco iska dhac buu ka yidhi horumarka caalamku ma gaadha imika caalamka horeu maxaa horou birahan qaylayaa horou birahan wax duubayaa horou bani aadankuma horu marin maanta hoos baan u dhacnay inaku maanta cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruum soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيبا كوري عيدا كنكا وتا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنقا دلين نصرانية waxli wuxuu diinta ku doorsan karana hal la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota usadun sadun can sabiili llahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nabi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbiguu dul yaalla halkuu dul yaallaa qalbiga waalzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha iimaanka saxaabadu maaha mid carabka dul yaalla midna adduunyo la dhaafsan kara ma aha waa mid qalbigooga iimaanku fadhiistay waanu ilahay ku tacalluqsan u yeedho boqorka ma kula tahay inaad nasraaniyadda soo gali boqortooyadeedana kala barhkeed baan ku siine markaasuu qoslay wuxuu ihi boqortooyadaada oo dhammaystiran waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halkaa la dhigo oo laygu yidhaahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallaahi inaanan yeelayn buu ka yidhi wallaahi maa facaltu buu yidhi darfata diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxaasoo mulkigeena qaado ma yeelayo buu yidhi ku yidhi waan ku dilaynaa de waaba nin xidhanahay buu yidhi haddaad dilaysaan waa nin bay sugayaan iyaku ima anasr wa ima shahaada imaa inay guul helaan oo tamkiinay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaaday indhahooga ku arkaan imaa inay shahaado helaan ee firdows ay tagaan nolosha adduunyada waxba uma arkaanba waxaa la sameeyey markaa boqorkii amar wuxuu ku bixiyey dharyo waaweyn oo saliid oo karkaraya ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii intoo lasoo qaado isaguna arkaayo ayaa la yidhi diinta islaamka ka noqda kama noqonayna bay yidhaahdeen markaasaa la qabto labadii ninba sida loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuura ka warrama subxaan allah isagii baa markaa la dulkeena oo xidhxidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyadda qaado markaasuu ma qaadanayo lilmaa ka daadatay markaasaa boqorkii lagu yidhi hadduu cabsoodayo waxaan u malaynaynaa inuu gaaloobayo hadda markaasaa loo bandhigay nasraaniyaddii olhay gaalow markaasuu ma gaaloobayo de maxaad la oydaa lagu yidhi markii dabka lagu dulkeenay dheriga karkaraya hal naf baa igu jirta waa iga baxaysaa mar keliya waxaan tamaniyey jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa laygu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyonan haysanoo ka ooyayaa buu ka yidhi naf keliya maaha kumanyaal nafa in laygu abuuri lahaa oo mid walba halkaa intoo la dul ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yidhi boqorkii baa yidhi kan dilkiis wax inoo tari maaye ha iska sii dayno waayo ha daaya ma kula tahay buu ka yidhi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa isagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yidhi haddii muslimiinta ila xidhan aad sii daynaysid haa waan kaa dhunkan haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi markaasuu yidhi iga dhunko markaasuu magaal baan madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nebi maxamed ka mid a raggaah uu sii daynaya soo waa ka dhunkan ila berriba jihaad baan kusoo celinay kala bixi mayne cajiib asxaabta rasuulka soo galeen cumar bnu khadaab baa soo dhoweeyey inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la oh, raggii la socday baa cumar ku yidhi cabdulaahi banu xudaafa ha dhunkanoo ha salaaminoo ha soo dhawayn waayo gaal bu madaxa ka soo dhunkaday innakana he hebel dibadduu u baxay hebel he dibadduu u baxay hebel he hebel hay-ad buu la shaqeeyaayo toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiintu horumar u arkaa iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa cumar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin cumar baa yidhi bal u ha waraysteen sidee ku dhacday inaad nin gaala madaxa ka dhunkata wuxuu ihi iyakaa ku soo daayay buu yidhi si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay uu cumar uga bi'iya buu yidhi xaqu calى kuli muslimi an yuqabila ra'sa cabdilaahi bni xudaafata wa ana abda'u bidalika buu yidhi qof kasta oo muslima waxaa xaq ku a buu yidhi cumar in maaragta ana cabdilaahi bnu xudaafo uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi anigana ka bilaabayo qisasta qur-aanka inugu filanba ibraahim alayhi salaam dab inta loo shilay baa lagu turay manjaniiq baa lagu turay manjaniiq min makaani baciid marka ibraahim markuu sii dhacdayna malaa'igtoo dhan baa u timiday markaas ugu dambayntii jibriil baa yimid calayhi salaam alaka xaajiya ibraahim buu ka yidhi ama ilayka falaa wa ama ila llahi fabalaa yaa jibriil ma adiga may maanta adiga waxba kaagama baahni laakiin rabbiga waan u baahanahay buu yidhi kama maarma ilaahay ibn cabaas wuxuu yidhi hadalka u dambeeya ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray u lahaa xasbiya allah wa alwakiil kaaf yahayd waa ayo waa ayo waa allah weeyaan ilaahay waa qaadir calaa kulli shay ilaahay awood wuxuu u lahaa dabka inuu biyo ku baktiyo awood wuxuu ilaahay u lahaa inuu dabka dabeed ku kala kaxeeyo laakiin ilaahay sunnada ma isticmaaline qudradduu ilaahay isticmaalayo wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim dadkoo holcaya oo sifadiisii aanan laga sulin ayaa ilaahay amar wuxuu kulliguu yidhi ibraahim dushiisa waxaad u ahaataa qabow hawbas iyo nabad nabadgelyo iyo iyo qabow siduu doona yeela waa ilaahay dadkii uu holcayaa sifadiisii uu leeyahay laakiin ibraahim calayhi salaam xaadii jirkiisa ku taalla ma gubi karaayo bal nolosha adduunyada ugu fiican ibraahim waxay soo martay baa la yidhi afartankii maalmooduu dabka ku dhex jiray ibrahim alayhi الsalaam qisaskiisa qur-aanka way ka buuxaan qisas kulahaa iimaaniya laakiin ayaa ku cibro qaadanaya maanta islaantiisii haajara iyo ininkiisa ismaaciil afkaytu ku qaatay buu la yimid afar buuro dhexdood min masjid alaqsu ka soo qaaday qudus ilaah wuxuu keenay ardulxijaaz dhul kulul oo biyo iyo baad aan lahayn oo roobku ku yar yahay oo dadna ay ku noolayn oo xataa geel haadhaysta aanan lahayn halkaa intuu ibraahim dhigay haajaray ismaaciil ayaa lagu yidhi ka noqo iskala noqaa lagu yidhi oo amar haajara dhaadhac oo dhaadhacday ilmahaaga qabso way qabsatay biyo intanaan kuu hayaayahoo la dhaadhac way la dhaadhacday baadintana kuu sidaaya qabso way qabsatay markaa buu yihi salaama waa maka halkay maka ku taallo weeyaan dadka xajiyey baa yaqaanee waraysta kulaylka iyo rafaadka iyadoo zamankeenan maanta nafaqyo iyo wadooyin iyo wax walba lagu lagu diyaariyo biyo qabow haddana maalinta xujaydu ay yimaadaan waxay yimaadaan iyakoo daallan bay yimaadeen oo madoobaaday meeshaasoo asbaabaan lahayn ka warama berigaas halkaasuu ibraahim haajaro kaga dhaqaaqay markaas haajara ka dabacdasay ku jir ibrahim maamar ilaahayba markaasuu yihi haa ilaahay nima dayacaya iska socabay ku jir ilaahay he nama dayacay haweenaydaa iimaankayga ka warrama kalsoonida rabbigeeda ay ku qabta eega xaaladda maanta muslimiinta caalamka ku noolna ku qiyaas asbaabta lagu noolaado agteeda ma taallo baadiye biyo ma haysato wehel ma haysato meesha waa waadi cadas ree yamaneed markay badaacaddooda ay saamu doonanayaan habeen inay maraan mooyaane maalin ma mari karaan bali hadday maalin ay cidaadda ugu soo baxdo oon bay u dhimanayaan halkaas ayaa nebi ibraahim lagu yidhi haajare iyo ismaaciil halkaa kaga dhaqaaq deedna adiguna qudus ku noqo yaa ilaalinaya markaa yaa ilaalinaya yaa arsaaqaya iyaa daryada ka dhabaya ilahay baa ka dhabaya laakiin waa usrad qalbigooga macrifada ilaahay baa degtay halka inaka maanta zamankeena muslimiinta tawxiidku xarabkooda noo dul yaallo usradaas iimaankiiyo tawxiidku qalbigoogu dega qalbigooga idan laa yudayicana ibraahim marba haddii amar ilaahay aad nagu dhigto nagaga noqotay nama dayacayo socabay ku tiri isagaa nagu filanay buurta gadaasheedu markuu ibraahim istaagay uu gartay xataa hadduu soo daymoodan inuusan arkaynin ducaduu ku duceeyey waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxarami rabbanaa liyuqiimu الصalaa fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacalahum yashkuruun ducadiisa waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay adduunye kama bilaabin innaga markaan ducaysanayna ducadeena waxaan ka bilaabnaa adduunyada ilaahu lacagisiin sanadkan ciyaalka imtixaankay marayaan ha baasaan adduunyada in ilaahay la weydiista way fiican tahay laakiin hidaayada horeysa diintaa la horeysiiyaa ibraahim calayhi salaam uu u jeedaa meesha wareerkiisa dhigay inay biyo la-aan tahay inay baad la-aan tahay hel ayna ku haysan uu arkayaa laakiin ducada waxa uu ka bilaabay diin buu ka bilaabay rabbanaa layuqiimuu sala wuxuu garanayaa hadday reerkaasi salaad salaadaha ay leeyihiin hadday diin leeyihiin hadday ilaahay xidhiirkiisa leeyihiin adduunyadana way helayaan nolosha qofka muslimku diin bay ka bilaabantaa adduunya kama bilaabanto deedna markaasa noloshii waxay noqotay cidhiidhi lidalika nabiyadu calayhim asalaatu watasliimaat meeshay ducada ka abbaarayaan u fiirsada rabbanaa layuqiimu salaa fajcal afidata min annaas warzuqhum min athamaraat midho la cuna ku arsaaq midhaha u dambaysiye arsaaqadii islaannim diintii horreysiiyey cibaadadiibuu ku xujisiiyey inuu ummadda ilaahay aqalkiisaas waa beytka ilaahay ee muxaramka ay qulubta muslimiinta ilaahay u soo jeediyena uu ku labeeya ducadii midho la arsaa midho la cuno ilah ku arsaaq bu yii xataa beera ma odhan midho la cuno ilah ku arsaaq asbaabta asbaabtii noloshaa markaa ilaahay ka siiye haajara maa u zamzam baa loo soo saaray safara yamanaadaa soo wacday reerahoogii bay soo rareen way la degeen makata almukarama waxay noqotay magaalo ganacsigu ganacsiga shaam iyo yaman udhaxaysa oreeshaa markay imanayaan badeecadda sham laga keena maka la dhigaa badeecadda ree yamaneed markay badeecadda doonayaanna maka yimaadaana makay ka qaataan halka markay magaaladii maka ay marayso tuulo biyihii ay dhex yaallaan oo biyo leh oo biyo leh biyaha dhex yaalla tuulada baayamushtarkii baa ka socda ayaa lagu yidhi jibriil baa u tegay ibraahim oo waxaa lagu yidhi rabbigaa wuxuu ku amrayaa islaantii haajariya ilmaheygii ismaaciil eed maka dhigtay inaad ka war doonto soo aragtaa lagu amraya orada u teg soo arag buurtii uu gadaasheeda ibraahim markii uu ka ducaynayay markuu buurtii iskor taagay muxuu arkaa tuulo waa meeshuu kaga tegay islaaniya ilmo yar waxay noqotay hayjad biyo leh baad leh magaalo ah oo dhisan baayac mustarkiina ka dhex socdo jibriil baa ku yidhi yaa ibraahim rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad haajariya ismaaciil isha aad ka soo aragta bes faraskaagana aanad ka daadegin kadibna waxaad ku noqonaysaa qudus yaa jibriil xaaskaygii weeyaan waa ilmahaygii ismaaciil inaan arkaan rabaa un la fadhiisto on warayste may inaad faraskaaga ka degto amar uma haysatid waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaat faatamahun ilahay baa qur'anka inoogu sheegay dadka ilaahay jecel yahay adduunka dusheeda waa la ikhtibaaraa waa la imtixaamaa sidee lagu garan hadduu qofka adaan haddaan la imtixaamin sidee iimaankaaga lagu garan marka qofka muslimka ee muminka ilaahay xaggiisa imtixaan loogaga keenana waa marka la doonaya qofku qalbigiisa ilahay inuu ku xidhmo ha argagixin ha quusan waa marka la doonayo in iimaankaagu adkaado in yaqiintaadu aad tidhaahdid ilaahay baan haystaa waxba iga xuman maayaan yaan haysanaa yaan haysannaa allah baan haysannaa xaalad adag markay qofka muminka ku timaado waxaa la doonaya inuu qofku yidhaahdo ilahay baa macayga ibraahim calayhi salaam intaasoo imtixaan imtixaano fara badan ayuu maray waxaa kamid a ah imtixaankiisii u dambeeyey waxaa ka mid ah imtixaanadiisii ilmaha ismaaciil uu sagaashan jirka ku dhalay ayaa markii dambe lagu yidhi qaado sida neefka xoolaha loo bireeya usoo biree magaaladii buu soo galay ibraahim ismaaciil aawo ismaaciil waa kan namari aabo xaggee saaxiibkii baa kula kulansiinaya namari buu ka yidhi uu qaaday halka mine ee xujaydu dhagaxa ay ku tuuraan ee dhagax tuurka halkaa markay marayaan ayaa ayuu arkay ismaaciil oo didsan markaasuu ku yidhi aabba maxaad arkaysaa aabba waxaan u jeedaa oon arkayaa nin nin baa igu leh waa lagu gawra odaguu ku gawracaya ay ka baxso markaasuu yidhi aabba waa ibliis waa ibliis weyna dhagaxa ku tuur buu ka yidhi waa halkaa xujaydu ay dhagaxa ku tuuraan ramya aljimaar halkaa markay marayaan buu la hadlo wuxuu ku yidhi falamaa balaqa macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هل كان مركي مريان بوكوير آبو وعن كم من أماني بوكو برينيه أذيك بل بحي كنا تقول أولا لهي بوكيري مركا سور آبو آبا أمرك إلهي بوحي بوكيري وفلي أنا كان واحد أركي دون تاين أنا هاي أتكنسي صبر بدنين أنا هاي بدركي دون تاين وصابرين تكمده keligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyoo daruurta u geey u weeciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimide nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta maangadka ugu wewicinaya markaasuu yidhi magacaa magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlayay fadka dhexde daruurta dhexdeeda iyo magaciisiibaa isku tegay buu rasuulku yidhi markaasuu kii maxaad iga weydiisa magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adigoon kuu keene wuxuu yidhi haddaad i weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega qayb beerta ayaan ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi waxbana fadhiso xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nabigu nooga sheegaya qisas saxiixa maxuu kugu sheegayaa nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adig iyo ilaahay xiriirkay inii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo taaakhiro waxba kaa xumaan maayaan